Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys okay, Selamat pagi Kali ni aku nak share sikit cara macam mana nak uh, setting channel MyTV dekat uh, Smart TV Skywalk lah so, Kalau korang yang mana yang menggunakan brand, brand yang sama ni So korang boleh lah ikut aku punya step uh, Dia tak adalah susah sangat Cuma korang kena tahu cara dia lah uh, So jom kita tengok cara cara ni lah tak je simple je cuma kita kita tahu menggunakan remote dia alright korang yang pakai TV brand Skywalk ni untuk uh, setting uh, my TV dekat uh, channel dekat apa TV Skywalk ni okey korang pergi dekat bahagian menu tu lah mula-mula TV TV baru kan so korang nak setting channel my TV sebab kalau channel uh, apa TV apa Skywalk ni dia uh, dia dah ada apa di TV di TV tu untuk macam kau pakai decoder apa decoder my TV tu uh, so de, uh, untuk TV TV biasanya TV yang jenis baru-baru semua dia dah ada uh, dalam ah dia dah ada kat dalam tu so um, So aku akan tunjukkan sedikit lah cara-cara untuk setting uh, channel channel ni lah. Okay. So kita kena pergi dekat bahagian menu kan. So pergi kat menu. Okay. Lepas tu kita tekan okay. Okay. So dekat sini kita pergi dekat uh, tak nampak pula. Okay kat TV tu. So Dekat TV tu kita tekan OK Ok Dia lepas channel Tekan channel ha, Ok So dekat bahagian ni Korang perlu Tengoklah apa yang kita nak buat kan ha, So Ok so <coughs> Sebelum tu Aku akan tunjuklah Antara okay Dekat sini dia ada analog menu scan Channel skip channel kita tak nak ah. Ni channel kita nak uh, nak move lah. Ni channel nak edit contohnya kita nak tukar TV 3 tu nak jadi tak TV 4 ah tengah. Ni channel analog. analog channel fine tune ah ni aku tak pasti. Ah ni tak boleh, tak boleh masuk pun. Ah ni untuk clear channel. okay itu itu <clears throat> tak adalah penting sangat. So yang pentingnya korang pergi dekat channel scan ni. Okey, pergi kat channel scan ni. Uh, permulaan untuk uh, untuk yang tak ada channel lagi, korang masuk ke sini so kau tekan okey lah. Okey dia automatic scan. <clears throat> so bila dah automatic scan, uh, so dia akan keluar lah, So aku aku tunjuklah cara sikit kan sebab nanti dia ada balik tak tak ada halnya. Okey. Okey. Ni antara permulaan dia lah. <clears throat> permulaan dia <clears throat> apabila kita dah apa scan channel lah ha. ni antara dia punya yang korang akan alami kalau Uh, apa nak scan TV lah tapi aku dah tersalah masuk ke ATV dia sebenarnya bukan ATV lah dia DTV so ni aku dah tersalah masuk so kita back balik lah back balik ok sekejap eh kita keluar balik ok Ah tadi aku uh, eh, ATV kan ah, aku tersilap uh, dia sepatut dekat sini dekat DTV uh, ah, so yang channel-channel yang HDMI apa semua ni uh, korang punya pilihan lah sama ada Astro HDMI 1 ha, Lepas tu dua ni channel apa Channel lain channel luar ke Tiga ni channel mana-mana ha, Tu pulang pada korang lah ha, So ini Untuk channel My TV dekat uh, uh, apa Smart TV ni So kau pergi dekat TV TV Okay Alamak Okay dia uh, Di TV kau masuk dekat bahagian uh, Tune mode tu Okay pergi kat tune mode tu Okay tekan so dia akan keluar macam ni lah so kau tekan kat situ pergi kat bahagian channel ah, so channel scan ok ok so, kita akan masuk sama macam tadi lah tekan ni so dia akan automatic ah, apa automatic uh, ni lah scan uh, dia sekejap je ni So aku terpaksa skip-skip kan sebab uh, bila masuk channel TV nanti nanti kena copyright. Uh, so aku terpaksa potong-potong sikit lah. Uh, sebab uh, tak nak bagi masuk bahagian TV tu nanti kan dia kata kita cerita rompak lah. Uh, aku sebenarnya nak tunjuk cara nak setting apa uh, setting my TV untuk uh, smart TV Skywalk ni bukan aku nak tunjuk TV TV TV 3 tu pun kan uh, So dia sekejap je dia punya tu. Dia punya apa? Okey dah siap. ha, betul. Okey guys, dah siap. So kau so kurang okay, eh, tadi dah siap eh. Ah aku tutup sebab ah ha, uh, nilah. Uh, ha, bila dah korang dah settle uh, apa? Dia dah 100% scan kan. So automatically dia akan keluar channel lah tadi. Uh, so aku aku tengah je tutup lah sebab Eh, takut kena copyright so korang pergi korang pergi je dekat bahagian DTV ni so dia akan keluar lah channel Ah, ok haa ah, so untuk kalau korang nak tengok dia punya apa channel list kalau untuk brand apa skywalk ni so setting dia kat sini lah dekat channel CH ni ha, so korang pergi kat situ ha, so itu saja guys aku rasa aku nak share sebab benda ni dia tak adalah tak ada susah sangat cuma kalau orang tak tahu tu dia akan jadi susah sikit lah ha, so dekat bahagian bawah ni ni uh, uh, kat home ni dia ada banyak lagi lah setting so nak pergi ke youtube pun semua ha, rasanya aku dah pernah aku dah pernah share kot dia punya uh, apa function ni untuk ni ha, so untuk kali ni aku share untuk setting my TV dekat uh, smart TV Skywalk ya, Uh, sedikit sebanyak cara setting dia lah. Benda, benda tak susah pun. Uh, simple ya. So, so ingat lah kalau korang dah selep, siap apa ni uh, scan dia dah 100% so dia akan automatic uh, keluar channel lah uh, sebab aku tak boleh nak uh, play lama kat situ nanti dia kena, uh, video aku kena copyright lah so aku terpaksa tutup dan aku sekadar share je lah uh, so aku rasa kalau korang uh, apa uh, korang, kalau korang rasa macam uh, tak berapa jelas kau boleh message kat bawah lah aku akan InsyaAllah kalau aku ada masa aku akan balas lah. Yang mana yang aku tahu lah, Yang mana aku tak tahu So aku tak boleh buat lah. Ok guys aku rasa itu saja Moga bermanfaat Assalamualaikum